Hola mi amigo y mi amiga de YouTube. Soy Orlando Maldonado y te invito a que continúes viendo los videos de nuestro canal de Aprende a tocar piano de oído. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que recibas las notificaciones de nuevo contenido en el canal. Ya lo sabes, si quieres aprender a tocar piano de oído para tocar lo que escuches, te invito a que pases por nuestro canal. Un saludo.